көздүн оптикалык системасы фотоаппараттын объективине окшош ал чыныгы кичирейтилген тескери предметтин сүрөттөлүшүн берет бул сүрөттөлүш көздүн торчосунда пайда болот анын арткы жагы капталган демек торчо фотоаппараттын плёнкасына окшош